¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Realo Virtual. Entramos en el mes de junio y este primer vídeo esperaba que fuese de Star Citizen, de Arena Commander, el famoso módulo de combate, pero ya sabéis que la semana pasada anunciaron un retraso, así que vamos a volver a Elite Dangerous y nos quitamos un poquito el mono de combate espacial. Hoy os voy a enseñar cómo movernos por la inmensa galaxia de Elite Dangerous, cómo desplazarnos de un sistema solar a otro, de un planeta a otro, para lo cual contamos con dos modos de desplazamiento, modo hiperespacio y modo supercrucero. Estamos en la Estación Espacial de Acebán y vamos a despegar. Eh, ahí tenemos la salida y bueno, ya lo veis que es en el vídeo anterior. Despegamos. engines Vaya. Nos han puesto una nave en el mismo hangar que nosotros. Vámonos. Nos orientamos con la salida y vamos a buscar aventuras. Hay que cuidar, recoger el tren de aterrizaje Vámonos. estamos en la inmensidad del espacio. Muy bien, pues para desplazarnos por el, por el universo de Star Citizen, tenemos aquí el mapa de la galaxia. Fijaos, con el Oculus Rift simplemente se mueve el menú, bueno, esto está todo muy beta, muy provisional, pero ya nos podemos hacer una idea de cómo va a funcionar el mapa. Vemos los distintos sistemas, las estrellas principales, por ejemplo, Eranin, Pod, Primus. Decir que el menú de la izquierda apenas lo puedo leer por la resolución del DK1, pero seguro que cuando llegue el DK2 esto no va a tener nada que ver. Aquí fijaos como podemos ver las distintas facciones, la federación, la alianza. Cada federación controla un, territorio, el imperio. Y desde aquí, desde este mapa, podemos elegir a qué punto queremos, queremos saltar mediante hiperespacio. Pero nosotros lo vamos a hacer desde la cabina de la nave, que también es posible. Aquí tenemos que utilizar el teclado. Salimos de aquí. Tenemos un botón para centrar la vista del Oculus. Es posible que se nos mueva de vez en cuando. Y vamos a ver, os he comentado que teníamos dos modos para, viajar, el modo hiperespacio y el modo supercrucero. Entonces vamos a empezar utilizando el supercrucero. El hiperespacio se utiliza para saltar a, otra, a otro sistema solar, a otra estrella, digamos. Fijaos, aquí está la, la estrella del sistema en el que me encuentro actualmente. Este es el planeta, el planeta Ceban, donde está la estación espacial, que está aquí prácticamente al lado, de la que acabamos de salir. como ahí más jugadores. Entonces vamos a saltar, por ejemplo, todo esto son zonas cercanas, ¿vale? Del sistema era, que como no veo las letras, creo que pone era NIN, Van City, es el puerto espacial de que acabo de salir, veis la distancia, 0 kilómetros. Y aquí pues podemos ir, por ejemplo, a una zona de combate, de baja intensidad mejor. Lo selecciono, fijo el destino. Ves el punto de mira que hay ahí en la zona derecha del HUD, encima de la velocidad de 160? Ese me indica la dirección en la que se encuentra el, el objetivo. Con lo cual me alineo y aquí lo tengo. Ahora mismo no voy a poder saltar porque si os fijáis estoy demasiado cerca de la estación espacial, así que tendré que alejarme un poco. Vamos a darle toda la potencia a los motores. ¡Qué que alucino con el tamaño de los objetos. Y ahí tenemos la distancia. 726,72 LS. Segundos luz. El juego funciona con unidades astronómicas reales. Segundos luz, pues es la distancia que recorre la luz en un segundo, o sea, 300.000 kilómetros. Así que 726 por 300.000, pues calculando así, pues da, pues... Buah. La leche de lejos, vamos, para que nos entendamos. Muy bien pues si siguiéramos a esta velocidad, que es la velocidad normal de movimiento de la nave para el combate y demás, pues tardaríamos seguramente millones de años en llegar. Como no tenemos tanto tiempo para el vídeo, vamos a utilizar el modo de alta velocidad. Así que pasamos a super persecución. super persecución, ¿en qué estaría pensando? Modo super crucero. Tenemos el destino fijado, activamos el super crucero, se carga el motor de salto, y se produce el salto Ahora mismo estamos cambiando estos. Estamos cambiando como distancia en el segundo. Estamos en modo alta velocidad. Aquí debajo veis la velocidad de la nave actual en kilómetros por segundo, 3000, 3800, 4000 kilómetros por segundo, pero esto no es nada para la velocidad que vamos a coger. La zona de conflicto ahora veis que nos vamos acercando muy poco a poco 20.000 kilómetros por segundo y ahora cuando lleguemos a 30.000 ¿Veis? Hemos cambiado de unidad, 0,10, 0,12. Eso es la velocidad de la luz. 0,12, pues vamos a 0,20, la vigésima parte de la velocidad de la luz, y acelerando. Es la única forma de desplazarnos en distancias tan enormes como las de Elite Dangerous, porque toda la galaxia está a escala, a tamaño real. Todo es tamaño real. Con lo cual necesitamos que la nave vuele más rápido que la velocidad de la luz. Fijaos que llevamos a 7, 8, 9 veces la velocidad de la luz. oír los botones acelerando. El audio la verdad es que lo están, lo están bordando. El audio de este juego te hace realmente sentir que estás aquí. Uno se pregunta cómo sonaría una nave espacial en el, espacio, pues yo creo que así Vamos a reducir la velocidad. es esta. Deciros que los números, pues apenas si los puedo leer. Estamos a 106.000, no, 360 y tantos mil. No se ve, la, resolución del DK1 es muy baja para poder leer pues casi casi cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, el panel de la, de la izquierda también cuesta mucho leer, ya lo comenté en el vídeo anterior. Vamos a acelerar un poco que todavía estamos lejos. Pero ya vemos como los mundos avanzan más deprisa. Hay que tener mucho ojo con este modo de velocidad. Si nos acercamos mucho a un, planeta, pues su fuerza gravitatoria nos atrae y podemos salir bruscamente de, de la hipervelocidad. Y a medida que nos acercamos tenemos que reducir no sé si veis aquí abajo, la línea, la franja azul que hay en el sensor de velocidad, esa es la velocidad a la que la nave nos sugiere que deberíamos ir, para no pasarnos. Y estamos solamente a 30 segundos luz y bajando. La velocidad de la nave veis que baja. Pronto vamos a ir por debajo de la velocidad de la luz Vemos que nos encontramos en esta zona de conflicto, a ver si pegamos algunos tiros. A ver lo que curamos. Todo esto hay que gestionarlo a mano. El tema de reducir. La nave también disminuye automáticamente la velocidad al acercarnos a, pues, una masa planetaria. Fijaos que la zona de conflicto pues está aquí, cerca de este planeta la velocidad a la que se acerca el planeta, es que realmente la nave está volando rapidísimo. Esto es una velocidad mucho mayor de la que utilizaremos normalmente pues, cuando estemos en combate o cuando estemos acoplándonos a una estación espacial. Cuando bajemos de 0,10 segundos luz, pues la distancia vendrá en kilómetros, que serán 30.000 ahí lo tenemos. Aquí está el planeta, parece que le falta alguna textura, ahora Y esto, amigos, esto no tiene precio, de Qué sensación tan increíble. Vale, estamos ya más cerca, 5.000 kilómetros, y nos vamos a preparar para abandonar la velocidad de supercrucero en cuanto estemos a menos de 200 kilómetros... Vaya, nos han interceptado. Así que nos van a sacar, pero a lo bestia. Ya veis. A ver, que ha sido gracioso. quieren acabar conmigo. algo así. ¿Qué problema hay? Que si disparo yo primero, me ponen, ponen precio a mi cabeza. Con lo cual, tengo que dejarme dar, porque ahora mismo si veis en el radar aparecen como naves amarillas, no como rojas. Y hasta que no me ataquen, así que voy a dejarlo que se ponga detrás. y en cuanto cambie a color rojo, estaré autorizado para defenderme. Ahora. Vamos a ver si nos seguimos dando la vuelta. Son dos, con lo cual la cosa se complica. Fijaos ahí donde está el otro todos los impulsores de la nave. Ahora mismo estoy usando los verticales para tratar de, quedarme mirando a él. Espero que no me dé. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, eh? Esto es una especie de ballet espacial hasta conseguir colocarnos detrás de él y encañonarnos. La verdad es que el Oculus Rift ayuda muchísimo. Meter más atrás, estoy seguro que no se lo espera. Y ahora se Ya he perdido los últimos. juego con, todas las armas que tengo a mi alcance. Los joystick, los pedales, todo. Todo para no perder de vista. Y este ha caído ya. 250 créditos nada más. Bueno, vamos a por el compañero. Quiero tenerlos. Esto ya debería imaginarse la que se le viene encima. tiro. agua para no pasarnos. Hay que jugar con el control de potencia de la nave. Si os fijáis hay una franja azul esa franja es en la que dispongo de la máxima maniobrabilidad. Si acelero por encima, voy más rápido, pero no maniobro igual de bien. Con lo cual, todo se centra en, combinar en qué momento necesito máxima velocidad, en qué momento necesito maniobrar, cuando darle más prioridad a la recarga de los escudos, cuando hacer que el láser se enfríe más rápido para no quedarme sin disparar en ningún momento, Es una pasada jugar con, los pedales, con los y con todo. Bueno, 150, cada vez menos. Pues hemos conseguido salir de esto Así que ahora podría acercarme a la zona de conflicto, pero como ya hemos tenido conflicto, voy a aprovechar y os voy a enseñar el hiperespacio. Para saltar el hiperespacio, debo elegir un sistema solar distinto. Todo esto son planetas y zonas dentro del sistema solar actual. Y aquí, estos son otros sistemas solares. Así que nos vamos a dirigir, por ejemplo, a este, Hipotis, o algo así, que está a más de 5 años luz. Demasiada distancia para el modo superficial, así que activamos el destino y vamos a utilizar el salto al hiperespacio, que es, pues, teletransporte llegaremos a la estrella principal del sistema Ibutis en un santiago. Así que vamos ahí. Claro, si no recojo las armas no puedo saltar hiperespacio. Ahora sí. Cambiamos el motor de salto. Me encanta el audio, de verdad, me encanta. Y allá vamos. Esto es automático. Aquí no tengo ningún control sobre la nave. Y ahora, en cuanto llegue a la estrella... ¡Guau! Aquel que ha visto el sol. Ahora estoy en modo... Super crucero y ya una vez que estoy en este sistema solar, pues ya puedo acceder a los distintos, los distintos planetas, etc. No sé si aquí hay alguna estación espacial en la que pueda aterrizar, sí. Este Changodok. Fijo el destino, que está por aquí. Con cuidado de no acercarme mucho al sol. Y aquí acelero. de nuevo voy en modo crucero. En el modo crucero tengo control total sobre la nave, o sea, vuelo de forma manual. Puedo mirar, puedo cambiar mi dirección, ir hacia otro sitio. En fin, Elite Dangerous tiene una galaxia inmensa, enorme. Dicen que va a tener miles de millones de sistemas. Así que yo creo que esa es la gran diferencia con, con Star Citizen, una de ellas que aquí somos una pequeña moto en el espacio y en Star Citizen creo que todo lo que es el espacio va a estar más comprimido, más a escala y bueno, pues son orientados a, dos tipos de quizá de, consumidores distintos, son pues, para dos gustos diferentes Star Citizen es puro espectáculo, Hollywood y esto es quizá pues más real. Quizá más aburrido para algunas personas. Claro que voy a jugar a los dos. No sé si por igual o no, pero tengo los dos ya comprados. Muy bien, he cambiado de sistema solar. Fijaos aquí, el pedazo de estrella que tengo a mi derecha. Estoy cerca, por eso están las alarmas de la nave encendidas. Te voy a enseñar pues, algo más interesante, como es un lugar de, extracción de, minerales. Tiene un anillo parecido a Saturno, que es muy espectacular. Aquí es. No está lejos. y ahora veréis qué maravilla a medida que nos acerquemos. Cuando empezamos a distinguir el planeta, y fijaos como ya se ve el anillo alrededor. Si vamos muy rápido, cuando nos acercamos al, planeta, la nave sale bruscamente de, la velocidad. Es que es chulísimo de verdad. anillo, pues es un gigantesco campo de asteroides. Ya lo veréis a medida que nos acercamos. la velocidad, que estamos muy cerca. Y si salimos de forma brusca, pues tenemos que volver a entrar, porque si no tardaríamos una eternidad. Fijaos ese planeta, cómo se va acercando, pero es por la velocidad tan tremenda que llevamos, 105 kilómetros por segundo. Ya se empiezan a apreciar los asteroides. Y hay que frenar. Ya 200 kilómetros. Ya podemos salir. el salto en progreso. Eh, digamos que es como si estuviéramos cambiando a distancia, pero que esto ya cuando no sea beta, en la versión final, pues no, no pegue estos saltos tan, tan bruscos ni te quedes aquí colgado esperando a que, a que el servidor te mande a la estancia nueva. Digamos que estoy en una especie de pantalla de carga. Por lo menos puedo mirar alrededor y ver el... Ya estamos aquí. campo de asteroides y el planeta aquí detrás. El juego, si queremos simplemente dedicarnos a explorar, no haría falta ni, luchar, ni combatir, ni nada. Simplemente explorar y pasear por aquí ya es alucinante. noto que va un poquito lento vamos a decir que va lentísimo qué, sensación tan increíble de estar aquí en el campo de aquí habrá naves que están recolectando recursos y habrá otras piratas que las atacan para hacerse con su carga Esta nave es del Sistema de Seguridad Federal, Servicio de Seguridad, que se dedica a dar caza a los piratas. Si me dedicase yo a atacar a una nave, pues vendrían a por mí. Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver qué tal se nos da el aterrizaje. No sé cómo la solución es tan baja. No sé si estoy viendo la puerta, creo que no. La puerta de entrada de las estaciones tiene una serie de carteles brillantes, luminosos. Y creo que la entrada estará por otro lado. Enseguida lo veremos pues estemos a una distancia razonable. Pues, creo que está justo detrás. Cuanto podamos pedir preciso para aterrizar, todavía estamos lejos. Request granted. Plataforma 19 y aquí en este holograma de la plataforma se ve de verdad cuando esté correctamente orientado ahí. Así que la rodeamos un poco. Utilizamos los impulsores laterales para ir girando. No, ah, me da la 21. Ya sé, fijaos en el, en el holograma. Ahí está la entrada. ¿La veis? Lo cual estará en la parte de Claro, como está rotando todo el rato, no es tan fácil. aquí está. Esto es. Estas son las luces que os comentaba antes. Vamos a intentar orientarnos lo mejor posible, reducimos la velocidad. plataforma 21, que ya lo estamos viendo. Vamos despacito, tres de aterrizaje. equipamiento, como lo digo yo. Ahí está. Así que vamos bien alineados. Sí, señor. quiero vivir aquí En fin, amigos. Esto es todo por el momento. Ya habéis visto cómo podemos movernos por el universo de Elite Dangerous. Y próximamente, Star Citizen. Hasta luego.